අයිබෝන් කිරි පිගන්න එසේගයි ඩබ්ට චන එකට ඉති මං ජනල් එක නම් වෙනස් කර ඉතින් අදාපි කරන්න යන්න අංශපොට් පිසිකට පින්ඩෝ සෙවන්දාගන්න හැටි ඉතිම කලින් වීඩියෝස් දක්ගෙනාව සඩකට හරි පෙන්නේකට හරි කොහොමද වින්ඩෝස් දාගන්න කියලා ඉතින් ඒව බලලා වින්ඩෝස් පෙන්නේකට දාගෙන මේ විඩිය බලන්න ඔගල වින්ඩෝස් පුට් කර නොනා ගොලන් ජීපි අටක පෙන්න එකත් ඕන එනම් අපි අම් වීඩියෝ එකට විදිට ඉපන් ටූපශීර ස්ටෝ කරන පුළුවන් මෙන්න මේ විදිට ඉස්ටෝල් කරගන්න එතකොට ඕකලන්ට නිකම විින්ඩෝස් ලබන් දාගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් දිහට ඉතින් ඕකොලන්ගේ පිසිගේ ටපම් ටූපශීර ශපෝට් කරන්න නැත්තම් මේ විඩිග බලලා අපි විින්ඩෝ සිස්ටෝ කරගමු ඉතින් ඔගලයි මද බෝඩ්ඩගේ ටපම් කියල් ගහලතින්තන්ට මේ මොඩියුල්ලගේ ස්ටෝ කරන්න ඕනේ ඉඩ පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ BIOS settings වලට ඇවිල්ලා advanced වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ trusted computing කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් TPN 2.0 device found කියලා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට settings ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඉඩ පස්සේ ඔකොල්ල පිසිහල් චෙක් එ් එක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන තෝකොල මේ සයිට් එක පල් හැටම යන්න ඕන මම මේ සයිට් එක ලිංක එක පල්ලහ ඩිස්ක්‍රපෂන එක දාලා දෙනවා ඉඩ පස්ස ඔකොල මේ ඩවන්ලෝඩ් පිසි හල් චෙක් ඇ් කියන ඒ බට්නෙක් ලික් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔගොල්ල පිසිහල්චෙක් ඇ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඒක ඩබල් කලික් කරලා ඕපන් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔකොල චෙක්නව් කියන පටන කලික් කරන්න ඕනේ ඉතින් ඕකොළන්ගේ මේක ටපන් 2.0 දාපු හින්ද කොළපාට පෙන්න්නනවා ඔකොළන්ගේ ටපන් 2.0 ඉඩස කොස්සරේ සපෝට් නැත්න රතුපාටට කතිරයක් තමා පෙන්න්න ඉතින් ඒවගේ පිසිවල වින්ඩෝස් දාගන්න හට තම අද වීඩියකින් ගන්න ඔොළු මුලින්ම කරන්න ඕනේ සිිස්ටම් ඉන්ෆර්මේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔකොල්ලන්ගේ පිසි එක මොන මොඩ්ඩකෙන් තියෙන එකද බලාගන්නේ ඉතින් ඔකොල්ලන්ගේ පිසික ලෙගාසි කියල තියෙනවන එම්බර් තමා මේක දාන්න ඕනේ ඔකොලන්ගේ පිසික යුයිපදන ඕන ජීපට තමා දන්න ඕන හරිතින්ම කලින් විඩියක් ගෙන හොඳ පෙන්න්න බූටබල් කරන්නගේ ඒ විඩියක බලන්න විින්ඩෝස් පෙන් හෙට ඉන්ස්ටෝල් නට පස්සේ ඔකොල මේ කලෝස් කළ දාන්න හරිතින් ඉට පස්ස ඔකොල්ල ම ඩිස්කිප්ෂන් එක ෆයිල් වගේ අදාලා තින ඒ ෆයිල් එක ඩවුලෝඩ් කරගෙන ඒ ෆයිල් එක තින ෆෝල්ඩරය හොයන් යන්න ගොඩක් කලා ඩිෆූල්ට හල තින්න නම් ඩවන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩරේ ඉතින් මගේ තින ඩවන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩරේද මන් ඩවනෝඩ් ෆෝල්ඩරයට යන ඉතින් මන්දීපු ෆයිල් එක ඕකොල්ලෝ රයිට්ලික් කල්ල එක්ස්ට්‍රටෝල්ල බල නෙක්ස්් කරන්න ඊට පස ජෙනරේට වෙච්ච ෆෝල්ඩර ඇතුළට ගිහිල්ල ඒක තින ෆයිල් දෙක කොපි කරන්න ඉඩබස්සේ ඔකොල ඕකළගේ පෙන්න්න එකේ ෆෝසස් ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක ඇතුළේ මේ ෆයිල් දෙක වේස්ට් කරන්න ඊට පස්සේ ඔකොලො රීපලේස් කියන එක ලබා දෙන්න ඊට පස්සේ ඕකොල්ලො ඕකොල්ලන්ගේ පෙන්න එක තියෙන වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරලා ආයිදිස්පීසියකට ගිල්ලා පෙන්න එක තියෙන වින්ඩෝ එකට යන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලො සෙරප් කියන එක ඩබ කලික් කරන්න මෙතනින් ඉස් ලබා දෙන්න ඉඩ පස්සේ නෙක්ස්ට් ලබා දෙන්න डबा से एक्सेप्ट लबा दें ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් ලබා දෙන්න වීඩියෝක ඉවරයි ප්‍රශ්නාවත් කමෙන්ට් කරන්න ඊමේල් කරන්න සුබ දවසක්